c'est de permettre à des étudiants français et des étudiants allemands euh, non seulement de découvrir euh, la la matière, des sujets qu'ils ne connaissent pas, qui sont des travaux des autres, mais surtout de pratiquer euh, en situation franco-allemande euh, la, réflexion de recherche et la discussion euh, en découvrant la culture universitaire de l'autre, des pratiques spécifiques et donc de donner à ces jeunes Français et ces jeunes Allemands qui s'intéressent à l'histoire de leur pays respectif des compétences supplémentaires, une connaissance interculturelle et d'ouvrir au fond leur, le spectre de leur leur champ d'activité euh, futur. Das Ziel ist vor allem äh, die internationale Arbeit und die Arbeit zwischen benachbarten Disziplinen, die im Universitätssystem getrennt sind, die aber eng zusammengehören, äh, über die Fächergrenzen hinaus in den Studienalltag zu tragen. Le FAGE finance ce, type de séminaire euh, euh, afin de favoriser la, rencontre et l'échange euh, entre étudiants sur un thème lié à leurs études ou à leurs recherches, et ceci dans un cadre binational, international, sachant que les, étudiants qui vont faire des études, des stages ou des recherches dans notre pays, nous considérons que c'est important de les préparer en amont à découvrir une autre culture universitaire, académique. Ces deux jours d'études ont été vraiment enrichissantes pour moi au niveau de mon projet de recherche. C'est vraiment intéressant de pouvoir communiquer avec d'autres chercheurs, de pouvoir euh, s'exprimer dans les deux langues, de pouvoir partager un peu euh, des connaissances interculturelles et euh, de pouvoir oui, simplement rencontrer des gens qui ont aussi fait face aux mêmes problèmes que moi par rapport à, mes recherches et du coup de pouvoir un peu s'exprimer sur des sujets qui touchent vraiment à notre travail. Also ein wichtiger Gesichtspunkt ist, Studierenden zu zeigen, dass sie, auch wenn sie an spezielleren äh, Themen arbeiten, dort sehr viel für ganz unterschiedliche praktische Situationen in völlig verschiedenen Berufen später im Arbeitsleben lernen können. Dass also Forschung in ganz engem Praxisbezug äh, steht zu einer Vielfalt von Aktivitäten, die sie später entwickeln können. Mir persönlich hat es fachlich viel gebracht. Also ähm, ich habe viele neue Themen kennengelernt ähm, die ich sehr interessant fand und auch viel dazugelernt an fachlichen ähm, Themen ähm, und außerdem, dass man nette Menschen kennengelernt hat.